जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना प्यार किया तो निभाना प्यार किया तो निभाना जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे बात आकर जुबा तक रुकने लगे आंखों आंखों में इकरार होने लगे बोल दो अगर तुम्हें प्यार